လေးတယောက်ကိုကျမတို့ကအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာကလေးကိုကျမတို့ကအော်ဟစ်ဆူပူပါတယ်ကလေးတယောက်ကိုအော်တယ်ဆိုတာဟာဘလို့မှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးကလေးတယောက်ကိုအော်လို့ကလေးတယောက်ဟာဘာမှမရလိုက်ပါဘူးဆိုဆုံးမရမရောက်ပါဘူးအော်လိုက်တာငေါက်လိုက်တာဟာနောက်တစ်ခုကကလေးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်နော်အလွဲသုံးစားပြုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေရိုက်နှက်တာပေါ့နော်ရိုက်နှက်တာမျိုးဟာလေဘသူအတွက်ရိုက်တာလဲဆိုရင်မေမေဖေဖေတို့ကပြောပါလိမ့်မယ် ခလေးအတွက်ကလေးကောင်းစားစေခြင်းလို့ရိုက်တာခလေးကိုကောင်းစေခြင်းလို့ရိုက်တာလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ခလေးအတွက်ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မိဘကမှခလေးတယောက်ကိုတသားရေးလာခဲ့တသားလေးလိမ်မာအောင်တော့မမေတော့ရိုက်တော့မယ်နော်လို့ပြောပြီးနင်းညင်းသားသားဘသူမှရိုက်တာမရှိပါဘူး နေမဲကစနော်ငါပြောတာနားမထောင်ဘူးငါခိုက်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးငါချထားတဲ့စီကံကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဒီလိုလုပ်ရမလားဆိုပြီးဒေါသနဲ့ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသနဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကလေးဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကလေးသည်မေမေဖေဖေတို့မုံသွားတတ်ပါတယ်မေမေဖေဖေတို့ဒီကလေးတယောက်ကိုရိုက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်နော်ကလေးဟာ မိဘကိုပြန်ပြီးမုန်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်မုန်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အမုန်းခံနိုင်ပါမလားနော်အဲ့ဒါလိုမုန်းတတ်တယ်ဆိုတာလေသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်ရတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ကငငယ်ရွယ်မှာနေပဲနဲ့စတအားကိုအရိုက်ခံရဘူးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးဟာသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ပြန်သိရတာဒီကလေးရဲ့ရင်ထဲမှာငငယ်တုန်းကတည်းက အရန်ရက်ခံရတဲ့ခါမှာကြီးလာလို့ရှိရင်အရွယ်ငါငယ်သေးလို့ငါကြီးလာလို့ရှိရင်ငါပြန်ရိုက်မယ်ငါအဖေကိုငါပြန်လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမွေးထားတယ်ဆိုတာကျမတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရာသိရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီအမတန်းမှအံ့ဩသွားပါတယ်ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာမိဘကိုဒီလိုမျိုးပြန်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အမုန်းတရားကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမအရန်အံ့ဩသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိဖေဖေတို့ဒီကလေးကိုရိုက်နဲ့ဆုံးမမဲဆိုရင်တတိ ထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်အမှန်တော့ကလေးကိုရိုက်နှက်ဆုံးမစရာမလိုပါဘူးကလေးဒီအချစ်နဲ့ပဲဆုံးမတာဟာအချစ်နဲ့ပဲပြုစုစောင့်ရှောက်တာဟာအမတမ်းမှမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်မပြောပြရစီ C firm caring for well-being